ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಬರ್ಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹತ್ತತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಬರ್ಸು ಆ ಚೇಂಬರ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈಗಂತೂ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಹಳ್ಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡೋದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಡ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಬರೀ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಗೆಲುವುದು ಮಾತ್ರನೇ ಇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೋಲಾರ ನಗರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಜನ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಭಾಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಶಾಸಕರು ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಸಹ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಈಗ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆ ರಸ್ತೆನೇ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಟಮ್ಕಾಯಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ರು ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಳ್ಳಿ ಗುಂಡೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಬರುವ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಜನ ನಾಗರಿಕರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಸ್ ಈಗ ನೋ ಕೇ ಸುಮಾರು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅವ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದು ಅವನದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವಿಂದ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು twenty five to thirty percent work ನಡೀತಿರೋವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಬರೀ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತುಮಕೂರು ನೋಡಿ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ತುಮಕೂರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ ನಗರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಣಾಮವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗಂತೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಂಬಾ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ನಾವು ವೇಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹೂಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ ಇವರು ಬರೀ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋಣ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರಿಂದ ಗದ್ದೆ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ರಸ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಆಯಿತು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವನೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಈವನ್ ಶಾಸಕರು ಆಗ್ಬೋದು ಭಾಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆನ ಬರೀ ಇವರು ಗೆಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಡಲಾಟ ಆಡೋದು ಒಡಲಾಟ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಇವರಲ್ಲೇ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರು ಭೇದ ಭಾವ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ನಾವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಇದೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸರಿ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವಂತೂ ಕೇಜ್ ಏನೋ ಈಗ ದೆಹಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರಿ ಜನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು